Makamo wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masudi Othman amesema kuwa katika kujenga taifa bora na lenye uimara ni vyema kuweka misingi bora itakayowaandaa wasomi watakaoweza kukabiliana na matatizo pamoja na kujikomboa na ugumu wa maisha. Taarifa kamili na Zuhura Salum. Amesema hayo huko Golden Tulip, uwanja wa ndege, wakati akifungua mkutano wa pili wa kumwenzi marehemu Maalim Seif Sharif Hamad ambaye aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Amesema jamii inaanja katika mjadala wa elimu ya mageuzi katika sekta ya kielimu, kwani kuna umuhimu wa kuwajenga vyema vijana ili kupata taifa lililo bora na kuweza kukabiliana na changamoto zitakazowakabili akili. Tunahitaji matayarisho ya kiada, matayarisho ya kiakili, kimakuzi na kijamii, na ni kipimo sahihi kwamba watoto wamekuzwa katika kuifahamu na kuiamini misingi ya dini yao ambayo ni mizuri. Hivyo ni wasia wake kwamba wazazi na walimu wachukue juhudi maalum ya kufahamu changamoto walizonazo watoto wa kizazi hichi ambacho ni tofauti mno. Changamoto hizo na changamoto walizokabiliana nao katika wakati wao. Kwa upande wake, kaimu afisa mtendaji mkuu wa Maalim Seif Sharif amadi ndugu Ismaili Jusa, ameelezea lengo la maazimisho la mwaka huu ambalo ni kwenda sambamba na fikra na maoni yake, ikiwemo mauzo bora ya elimu, mtazamo wa foundation, lakini pia kwa mtazamo wake kama kiongozi wetu katika nchi, akiwa ni makamu wa kwanza rais wa Zanzibar vipi analiona swala hili, hasa katika maudhui ambayo tumeyachagua kwa mwaka huu ambayo tumesema ni elimu na ukuzaji wa vipaji, ubunifu na uwezeshaji. Mmoja kati ya washiriki walioshiriki katika mkutano huo, Balozi Ali Karume, ameelezea wasifu wa Maalim Seif ambaye ni kiongozi aliyekuwa na fikra na upana katika kuleta maendeleo nchini. Maalim Seif alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuwaona watu wanasoma vizuri sana, na alipokuwa waziri wa elimu alinisaidia hata na mimi kupata kile cheti changu cha uh, form 6 kwenda kusoma kule Marekani, na kama nisingepata kile cheti pengine nisingepata kwenda chuo kikuu. Ripoti kutoka Golden Tulip ambapo kulikuwa na mkutano wa awamu ya pili katika kumbukumbu za kumwenzi Maalim Seif Sharif Hamad. Mimi ni Zuhura Salum, TIV TV.